Je souhaite partager effectivement tout ce que j'ai tout ce que j'ai appris euh, et donc euh, j'ai pour projet par rapport à ça euh, deux, deux choses en fait. Je voudrais créer un petit, petit manuel, une sorte de petit, petit, petit book qui pourrait, disons, servir à, aux gens qui sont retrouvés finalement dans la même situation et que moi j'ai dû creuser tout seul, me démerder, à trouver des astuces pour rester vraiment sur la voie à y réussir mon projet. Et je pense que simplement, bah, ce que j'ai vécu, toutes les difficultés que j'ai vécues, je pense que ça peut intéresser les gens. Point barre. C'est vraiment pas des conseils euh, didactiques, ni, je veux dire, c'est juste ce que j'ai vécu, le partager. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Je vais le faire avec un petit manuel et je vais le faire éventuellement avec une chaîne YouTube. Euh, de façon parce que c'est beaucoup plus parlant, on me voit en vidéo, c'est beaucoup plus simple. On peut vraiment montrer euh, et faire écouter euh, euh, les petites astuces, les petits trucs, les difficultés. Et si ça peut aider des gens, bah, c'est génial. Quoi. Et ça, c'est un autre volet, c'est vraiment un truc que j'aimerais partager pour aider simplement euh, tous les pianistes, et ils sont nombreux, qui n'ont fait finalement que quelques années de piano, qui ont une petite basse quand même, hein, ont une basse pianistique, mais qui savent pas trop comment faire pour se lancer, et qu'ils ont peur de pas y arriver, et qui pensent qu'ils sont nuls, et qui pensent tout ça, alors qu'en fait, n'importe qui motivé ultra motivé peut vraiment devenir un bon pianiste s'il le veut. C'est pas un souci, quoi. Maintenant, il y a des barrières, et on peut passer au travers de ces barrières. Il faut avoir des trucs, des techniques, on peut les trouver soi-même, mais justement, moi, qu'est-ce que j'ai fait Je vais sur Internet, ou j'ai écouté des gens, eh bien, je peux aussi être un de ces médias que d'autres pianistes pourraient utiliser pour euh, trouver des astuces, des trucs, et aboutir vraiment à un projet qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient un jour aboutir et qui puissent réaliser leur rêve, si leur rêve c'est de devenir un, pianiste euh, et jouer la musique qui leur plaît. Quoi. et ça, ce serait un des trucs que j'aimerais vraiment faire.